Ano, do této haly. Tak, tady voda proudí přes filtrační pískové lože, kde se vytvořené vločky zachytávají mezi zrnky písku. Velmi podobně, jak to dělá příroda. Filtrace, nebo chcete-li cezení přes vrstvu vodárenského písku, je hlavní částí úpravy vody. Ale teď vám ukážu něco, co byste tady asi nečekali. Akvárka! Nemáme ji tady pro parádu. Teče do ní voda přímo z nádrže. A ještě před zahájením právě ji otestují pstruzy duhu, kteří jsou velmi citliví na toxické látky. Pravděpodobnost, že by se něco takového do vody dostalo, je sice mizivá, ale tyto rybky zaručeně jakékoliv nebezpečí eliminují. Tedy upozorní na ně svým chováním. Každopádně teď vypadají klidně a spokojeně. Poplujeme dál. Než přiteče voda do této moderní haly, se nad námi filtruje přes granulované aktivní uhlí. Je ještě smíchána s ozonem. Ozon spolehlivě odstraňuje člověkem i přírodou vytvořené látky, likviduje viry i bakterie, jejich zbytky se pak odstraní právě filtrací. To ale není jediná funkce tohoto způsobu úpravy. Aktivní uhlí také zachytí zbytky pesticidů a léčiv, které se mohou ve vodě nacházet. Průchodem přes aktivní uhlí se také zlepšuje chuť a vůně vody. Necítím žádný chlor? No, to protože tam ještě není. Ten se do vyrobené pitné vody přidává až v poslední fázi, aby po celou dobu, kdy putuje k lidem, zůstala čistá a zdravá. Tak? A je hotovo! Teď se můžeme jít podívat na mozek celé úpravny na hlavní velín.